ketua Puan Logo. sebagai ketua Puan Logo juga orang sangat bertuah. Tujuh pantai langit bertuah, tujuh pantai lagi anu. Lepas kita tunggu. Kita tunggu semula aja. Kenyataan. Kita tunggu semula dari atas pocok gunung. saya ku. Maka pengasuh dua tiga pak saudara. Aturlah ah, juga di tempat bukirkah gunung kemana lagi. Ah, lah juga dari bawah kau bumi. Apa yang kesenangan saya? Ku. Coba kamu tengok. Amu kelih. Tak silap ke matamu? Ada pucuk surat apa saya. Ya lodo ni surat ni. Surat ni buat dengan ketah ni. Tak ada surat buat dengan tanah kau saya. Kecik tak pandai. Ha baca saya. Jangan-jangan surat ni pak nak entry berat lah. Nak entry gua no. Orang okay, nak buku bukit ni lah. Kita tak lagi. kena kita mati lah. Baca saya. Baca bagi surat sepucu ni. Itulah mak atas sekolah kecil tak kursi ni. Wah ni lah tak lelak bodoh. Baca-baca lah. Ah, baca lah pengasuh. Habis saya bawa yang bersama. Baca belajar. Aku baca surat sengih pada surat. Ni dia. <gasps> Ha lah. Ha. Ish, ish, ish, ish. Ha lah. Ha, beratlah cikgu kau ni dah. Kenapa dia hai hai ya? Mu baca saya. Tak leluk habis juh lagi ni. Ini surat daripada Ratu Saroja Tukal Besi. Dia nak kahwin anak dia Tuan Puteri Sekutu Bungo dengan Ratu Panawe. Dijepuk datang dengan sekolah di dalam negeri dia. Sebab dia bawa besar buat keduri. Makan keduri gula ayam gula lemu gula daging. Gula kajo? Kajo tak ada, Mak. Berat kau kajo kat segi. Apa? Kau tak makan kau tu apa dia makan gula kayu. Oh, ah, kalau betul begitu kak pengasa, kita pergilah juga di dalam negeri ratus Sarawak Jatuh Kerusi. Lepas tu kita cari semua lala juga bunga sebab kau rindu malam. Mari pengasa saing oleh sama kita makan gula di dalam negeri ratus Sarawak Jatuh Kerusi. Nak kahwin anak dia, Tuan Menteri sekutu bunga dengan Ratu Pelawai. Selaku, selaku. Terima kasih. Hati. Hmm. Nenek. Jadi Popi ucap terima kasih banyak kepada peminat-peminat animasi Sopio yang kulit. Dan jangan lupa sekiranya banyak kalau nak kulit kita wayah sama saya hos seterusnya. Terima kasih banyak.